Hey guys, good morning. I did not in What the? Hey guys, good morning guys. मैं चेदार बोगा चाबा न्यू ईयर ऑफ पिकनिक है न्यू ईयर ऑफ पिकनिक है बोंगे दी Hey, good morning guys. Welcome to our Patru to Juju. It's a meet today. Yeah, Darbo Hava. হাকা হাকা হাকা যে হাকা হাজি ও বোদেতে ওমলে দে মেলা ও নেক্সট মান্থ নেক্সট মান্থ মেলা আনালে নেক্সট মান্থ ওই উফ বল হচ্ছে বালক কন্দলা আদে আদে যেতে নে হলে পাঁচ ছ কিলোমিটার হব বালক কয়েছে উনি আগে আগে যেওন হাঁটম বল হচ্ছে আমি জিরে বল হচ্ছে দে <laughs> বল হচ্ছে জিরের পানি বদলানো তার হাতুন ফাইনালি হাঁটি যেতে যেতে যেতে যেতে ভালো দূরে যাচ্ছে হাঁটি হাঁটি এতে এতে এতে এতে লঙে লঙে এখন হয়ে উনি তারা খাবো তখন এমনি ভিতরে দিয়ে যে টাকা না হাবির ওমর টাকা ছাপিতে না চা हम लोग पहुंच गए थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से चल दिए हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ मगा जी ने भी मगा जी ने भी ए थोड़ी देर बाद देखना अभी पेड़ को काट रहे हैं वो जिंदा पेड़ को नहीं काट रहे वो मरा हुआ पेड़ हम्म, बड़े बड़े शहरों में तो वो हम्म, क्या कहते हैं वो मॉल शादी शादी करवाने के लिए कोई डेकोरेटर होता है यहाँ पर हम लोग घर में करते हैं या यहाँ गांव में लोकल है ना लोकल में हम गांव में करते हैं गांव में घरों में करते हैं तो यहाँ पे आसपास के पड़ोसियों पड़ोसी लोग हेल्प कर हेल्प करने आ जाते हैं और उन्हें कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ता ये वो हम लोग वो हमारे शादी में हेल्प करते हैं हम उनकी शादी में हेल्प करते हैं गांव का रीति रिवाज यही है গাতে ধরে বসছে গাছ গাতে ধরে বসছে গাতে ধরে বসছে কো গাতে হঠাৎ এবং হঠাৎ এটা ফারে ফারা ফারে এবং ফারে উড়াটা হানা টানার ধরে সকাল দেবা কাচো হাবটা হাবটা হাবটা হাবটা বালক কম্বর তার দূরি ভালো কাচো এই মাছ কাচো না কনা হে আজুরতে ना ना welcome to desi gamer guys ये देखिए गाइस ये मधुमक्खी खा रहे हैं अभी गाइस देखो गांव के लोग बहुत फुर्तीले होते हैं जिम नहीं जाना पड़ता प्रोटीन पाउडर नहीं पीना पड़ता <laughs> कैसे कैसे ये ना सो so गाइस देख सकते हो आप लोग हम लोग जो है ना शादी में जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है गाने एक बहुत तो पूरा दिन आज का दिन पूरा मेहनत करना पड़ेगा पूरा दिन ऐसे ले जाना पड़ेगा और ले जाने के बाद उसको कुल्हारी से टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा और उसके बाद और हम लोग और उसके बाद कितना पावर है देख मेरे पास <laughs> उसके बाद फोर काटेंगे फोर काटने के बाद फिर उसको जलाएंगे जलाने के बाद काटेंगे पीस पीस में पीस पीस करके उसके बाद <laughs> चूल्हे पर पकाएंगे चूल्हे पर कैसे पकाएंगे <laughs> ये जो हम लोग ले जा रहे हैं ना ये काट के ओ माँ होता होदा बोल बोले कोई यार <laughs> वो ऐ बेरा सब्सक्राइब और शेयर कर देना ये बारा तुम देवदाई हो ये बारो सब्सक्राइब मत करो लाइक मत करो चले सब्सक्राइब <laughs> जरूर करियो तो सब्सक्राइब का दबा दो गाड़ी बता गजर हम सब आ चुके हैं एक एक लेके ये देखो ये ये सबसे ज्यादा आलसी है अभी वीडियो तो कैमरे में दिखा रहा हूँ ना इसलिए वो एक हाथ से ऐसे तुल रहा है ऐसे ऐसे उठा रहा है <laughs> तुल रहा है मत जैसे कि हनुमान पर्वत को उठाते हैं वैसे और मैं यहाँ पर आकर पानी का आकर पपाया खा रहा हूँ ये पानी खा रहा है ये खा रहा है और भी लोग हैं बहुत सारे हैं और इधर देखे इधर इधर खाना पक रहा है अच्छा, बहुत ही टेस्टी गाइस अभी हम आए हैं यहाँ पर कल दुकान देने के लिए मेरे बीबी अभी टेबल को सफा कर रही है ये देखो <laughs> इसको देखो कितना आलसी है ये পানি তো আরো পেলে হবো আরো तो गाइस कल जो दिखा था आपने कल आ गए थे वो मेरी बहन की शादी के लिए वो लकड़ी वगैरह जो है ना वो लेकर आ गए उधर देखो उधर मेरा भाई और मेरी बीवी हंस रही है और कल वहाँ से आने के बाद हम पानी सागर चले गए पानी सागर जाने के बाद कुछ अ, मार्केट से कुछ बाजार कर लिया बाजार करने तो बाजार करके अच्छा आ गए तो और कल वीडियो भी एडिट नहीं किया ज़्यादा क्या कहते हैं बैट बॉल होना ही होना है ज़्यादा थकान हो गया था कल कल थकान हो गया था इसलिए और आज अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में और कल मंदिर में एक प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम चकमा लैंग्वेज में कोटिंची वरदान कहते हैं अभी वहाँ पर जाएंगे कुछ तो तो नजर वगैरह दिखाएंगे गाइस हम लोग मंदिर में आ चुके हैं ये देख सकते इधर से मंदिर के अंदर जाते हैं देखते हैं ये देखिए इधर कुछ गिफ्ट बॉक्स ये यह इसको हम दाना बाक्स बोलते हैं इसको इसमें क्या करते हैं एक छोटा सा छेद कर देते हैं उसमें से दस के कॉइन सौ सॉरी दस के दस के नोट सौ के नोट और कॉइन जो भी वगैरह लोगों को जितना मर्जी उतना दान दक्षिणा करें ये देखिए गाइस इधर बंद लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे ये था इधर दो यार हमारे को तो ಯಾರ ಮರ चेतक नहीं ಚೆತ್ತಕ್ಕೆ हाँ। <laughs> ये देखिए ये ये ये, मे, ये मेरी ग्रैंड मॉम लगती है ये मेरी ग्रैंड मॉम है <laughs> अच्छा, अच्छा। ये मंदिर में रहती है इधर मंदिर वगैरह में हेल्प करती है और ये देखिए <laughs> ये ये इन इन मंदिर का क्या बोलते हैं भानते भानते हम्म। उनको हम हम्म, क्या करते हैं भक्ति करते हैं ए तारा वाली चली दी ये क्या बना रहा है हमारे बुद्ध बुद्ध बुद्धिस्ट धर्म का फ्लैग है ये यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं अभी भी बहुत सारे बेलून्स है ये जो देख रहे हैं इधर इधर ऐसे This is This is This is Rana. ये देखिए इसका हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है ये देखिए ये जो ये जो उस दिन जो पानी सागर में दिखाया था ना हॉस्पिटल में ये वो वाला है चंगा में दिखा दे 頑張れ यहाँ पर लोग कैंडल वगैरह जला के वो क्या करते हैं वो किसी को कुछ भी मांगना हो ना तो इन भगवान जी से भगवान बुद्ध से वो यहाँ पर कैंडल जला के अपनी विश मांग करते हैं गाय जब हम लोग मंदिर से जा रहे हैं मंदिर में मंदिर में जो जो भी वीडियो शूटिंग वगैरह था वो सब कर लिया जिस जिस को भी बाकी जिसको भी ब्लॉग अच्छा लगा वो लाइक कीजिए अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए बहुत शर्म आता है यहाँ ऐसे ब्लॉग बनाने ऐसे लोग देखते हैं हर कुछ लोग तो हाथ भी देते हैं कुछ मतलब लोग भी यूट्यूबर बोलते हैं ऐसे कुछ भी वगैरह वगैरह अच्छा लगे तो लाइक कीजिए बुरा लगे तो डिसलाइक कीजिए अगर ब्लॉग में कुछ कमी आवर अगर मैं मुझको करना आता नहीं है तो कमेंट में बताइए ज़रा और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या कॉन्टेंट बना उसके बारे में बताइए आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए लाइक नहीं कीजिए लाइक मारिए डिसलाइक मारिए पर वॉच जरूर करिए Are you all my personal dreams?